ඔබ නැවතත් නුගසවන එක්කයි. නුගසවන මේ මොහොතේ අපි කතා බහ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ඔබේ ශරීරයේ හැඩය මනාව පවත්වා ගැනීම පිළිබඳව. හැබැයි එහෙම කියනකොට ඔබ දන්නවා මේ සාමාන්‍ය අපි වෙනදාට කතා කරන මේ ව්‍යායාම පාඩමක් නෙවෙයි. රෝගාබාධයකින් පස්සේ ඔබ යථා තත්ත්වයට පත්වෙනකොට අපි බොහෝ වෙලාවට ෆිසියෝതെරපිස්ට් කෙනෙක්ගේ එහෙම නැත්නම් බෞද්ධ චිකිත්සක වේදිකෙකුගේ සහාය ලබා ගන්නවා. මොකද ඔහු හොඳ ආකාරම දන්නවා අස්සිවල පිහිටීම, අස්සි කොහොමද ක්‍රියා කරන්නේ, මාංශ පේශි කොහොමද ක්‍රියා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවල්. එතකොට අපි රෝගයක් සුව වෙනකොට ඔහුගේ සහාය ලබා ගන්නවා වගේ ඇයි අපි මේ ශරීරයේ හැඩය පවත්වා ගැනීමේදී ඔහුගේ සහය ලබා නොගන්නේ. අන්න එතනදී අපිට මගහැරුණු කාරණාවක් මතක් කර දෙමින් ඔබ වේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරන්න මේක තමයි හොඳම කාලය කියලා අපි විශ්වාස කළා. ඒ නිසා අපි ආරාධනා කළා මැදිරියට බෞද්ධ චිකිත්සක වේදිකෙකුට. එහෙම නැත්නම් ෆිසියෝതെරපිස්ට් කෙනෙක්ට අපි බොහෝ වෙලාවට සමාජයේ අන්න ඒ නමින් තමයි මේ පුද්ගලයාව හඳුනාගන්නේ. මේ තනතුර එහෙම නැත්නම් මේ කාර්යය හඳුනාගන්නේ. ඉතින් වරලත් බෞද්ධ චිකිත්සක ආචාර්ය සුජීව වීරසිංහ මහතා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා ආයුබෝවන් ඔබතුමාට. ආයුබෝවන්. හොඳයි. ඇත්තටම රෝගාබාධයකින් පස්සේ යථා තත්ත්වයටපත් විමිදි තමයි ඔබ ඔබතුමාව අපිට නිතරම මතක් වෙන්නේ. ආ කොහොමද දැන් ආ යථා තත්ත්වයටපත් වෙනකොට අපි කොහොමද මේ අස්ති ක්‍රියා කරවන්නේ? කොහොමද මාංශ පේශ ක්‍රියා කරවන්නේ කියලා. මේ ඊට වඩා එහා ගිය කාරණාවක් ගැන අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. මේ යථා තත්ත්වයටපත් වීම සහ ශරීරයේ හැඩය පවත්වාගෙන යාම කියන මේ කාරණා දෙකේ දුරස්ථභාවය කොහොමද? එහෙම නැත්නම් මේ දෙක කලපගන්නේ අපි කොහොමද? ඇත්තට මේකට තමයි නවීන විද්‍යාව අද දියුණු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී සාමාන්‍යයෙන් අපි කාන්තාවක් විශේෂයෙන්ම ගත්තහම යම්කිසි ආබාධයකට ලක් වෙලා පුනරුත්ථාපනය වෙනකොට තමන්ගේ සිරුරේ හැඩය නිසියාකාරව පවත්ව ගන්න උනන්දු වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම එහෙම නොවුනොත් අර රෝගාබාධයෙන් පුනරුත්ථාපනය ලබනකොට මෙයාගේ ස්වરૂපය ගොඩක් වෙනස් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ தත්ත්වය මගහරව ගන්න නවීන විද්‍යානුකූල උපකරණ විවිධ ක්‍රමවේද නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මම අද මේ පැහැදිලි කරන්න යන්නේත්. ඉතින් අපි රෝගයකට හෝ ආබාධයකට ලක් වෙලා පුනරුත්ථාපනය වෙනකොට අපේ සිරුරේ හැඩය ගැන විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වන්න ඕනේ. බෞද්ධ චිකිත්සකවරයා ඉන්නේ ඔය සියල්ල විසඳුම් ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි බෞද්ධ චිකිත්සකවරයෙකුගේ සේවය මේ වගේ කාර්යයකදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හොඳයි. දැන් අපි හංගල කොලේ වහලා කතා කරන්න ඕනනේ. ඇත්තටම දරු ප්‍රසූතියකින් පස්සේ කාන්තාවකට පෙර හිටියා වගේ නෙවෙයි පොඩි කොන්දේ අමාරු ගතිය, දනිස්කැක්කුම් ගති මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. එතකොට වයසට යාමත් එක්ක මේක ටිකක් වැඩි වෙනවා. මේ වගේ කෙනෙක්ට අපි හිතමු සිරුරේ හැඩය පවත්වාගෙන යන දුවන එක කරන ව්‍යායාම එහෙම පිළිබඳව හරි අවබෝධයකින් නැතුව කරොත් අනවබෝධයෙන් කරොත් මේ තියෙන අමාරුකම් කොහොම වැඩි වෙනවා. එතකොට එවැනි තත්වයන්ට මුහුණ දීපු කාන්තාවක් ශිරුරේ හැඩය පවත්වාගෙන යන මොන වගේ ක්‍රියාකාරකම්ද කරන්න ඕනේ? ඇත්තටම ප්‍රධානම දේ තමයි සුදුසු කල්ලත් බෞද්ධ චිකිත්සකවරුගේ උපදෙස් මත අධීක්ෂණය මත තමන්ගේ සිරුර හැඩ කරගන්න ඒ වගේම ශක්තිමත් කරන ඒ වගේම මේ පුනරුත්ථාපනයේ වෙබේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කිරීම සඳහා උපදෙස් ලබාගෙන ක්‍රියා කිරීම. එතකොට ඒ දේවල් වලදී බෞද්ධ චිකිත්සකවරයාට පුළුවන් පරීක්ෂණයක් කරන්න. ඇය හෝ ඔහු පරීක්ෂණයට ලක් කරලා ඒ කෙනාට සුදුසුම ආකාරයේ අභ්‍යාස මාලාවක් හානිදායක නොවන අභ්‍යාස මාලාවක් කරලා දෙන්න පුළුවන් ඒක අධීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් ඒ තුලින් තමයි හොඳ යහපත් නිරෝගිමත් ඒ වගේම හැඩකාර මවක් හෝ තරුණියක් ගැහණියක් වෙන්න හැකියාව තියෙන්නේ. හොඳයි දැන් සඳලි අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා මට මේ උපකරණ දෙකකුත් පේනවා. මේක බොහෝ වෙලාවට අපි මේ කාය වර්ධන මධ්‍යස්ථානවල මේ වගේ පෝල දැකලා තියෙනවා. මේක ක්‍රියා කරන විදිහ අපි බොහෝ වෙලාවට නොදන්වා වුණාට දැකලා ඇහැට හුරුයි. මේ උපකරණයෙන් කොහොමද හැඩයක් පවත්වාගෙන යන්න අපි උදව් කර ලබා ගන්න. ඔව් ඇත්තටම අපේ සිරුරේ හැඩය පවත්වා ගන්න ඕනම කෙනෙක්ගේ සිරුරේ හැඩය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අපේ මාංශ පේශී වලින් ඒ හැඩය ලස්සනට පවත්වලා දෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මාංශ පේශී හොඳට ශක්තිමත්ව. ඒ වගේම අපේ තෙල් තට්ටු මේදය තැම්පත් වීම අඩු කරලා හොඳින් තියෙනවා නම් තමයි හැඩකාර සිරුරක් වෙන්නේ. මේ බෝලය භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් අපේ සිරුරේ හැඩය හොඳින් පවත්වාගෙන අභ්‍යාසවල යෙදෙන්න. මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේ බෝලේ මත වාඩි වුණා අපි මං හිතන්නේ සඳලි වාඩි වෙලා පෙන්නයි. වාඩි වුණාට පස්සේ අභ්‍යාස කරනකොට වෙන හානි ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔබට පේනවා සඳලීට අපි සඳලි දිහා බැලුවොත් සඳලිගේ කොඳු වැට පෙළ නිකම්ම කෙලින්. ඍජුව වක්‍රයන් 24 කරකොදු වැල්ට පෙළේ තියෙන්න ඕනේ වක්‍රයන් නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හැබැයි මේ වෙනත් ආසනයක සඳලිය වාඩි කරොත් ඔය වක්‍රය නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඉස්සරහට බර වෙලා කුදු වෙච්ච ගතියක් තමයි එන්නේ. හැබැයි මේ බෝලේ තියෙන විශේෂත්වය මේක විද්‍යානුකූලව නිපදවපු එක. මේකේ වාඩි වෙච්ච ගමන් කොඳු වැට පෙළ කෙලින් වෙනවා. එතකොට අපි අභ්‍යාස කරනවා. දැන් අභ්‍යාස කිව්වහම අපි මුලින්ම වෝම් අප් එකක් කියමු. එතකොට අපි දුවන්න වෙනවා, ඇවිදිනවා. හැබැයි මේ බෝලේ ඉඳන් මම දැන් බලයි සඳලි පෙන්නයි වෝම් අප් කරන විදිහ මේක ඉතා සරලව මේ බෝලේ තුල ඔබට පේනවා සඳලි උඩට පහලට යනවා. ඒ උඩට පහලට යන එකම වෝම් අප් එකක් විදිහට. එහෙම නැත්නම් ඇඟ උණුසුම් කිරීමේ ව්‍යායාමයක් විදිහට පවත්වා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් එක තමයි ඔබට පේනවා ඒ බම්ප් වෙනකොට ඒ උඩට පහලට යනකොට කම්පන උරා ගැනීම. ඉතා හොඳින් සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඔබ වාහනයක වුණත් අර ෂොකැප් ෂෝබ කියලා තියෙනවා. ඒ දේ මේකේ බෝලෙන් අපේ ශස්සිරුට ලබා දෙනවා. එතකොට කොඳු වැට පෙළට තියෙන පීඩනය බොහෝසේ අඩු වෙනවා. දැන් සඳලි දෙපැත්තට වැනෙන්න පුළුවන්. ඔය දෙපැත්තට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉස්සරහට පසුපසට ওই විදිහට කරලා වෝම් අප් එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට කරනකොට ලොකු හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි හැබැයි මේ බෝලේ තෝරගන්න ඕනේ නිසියාකාරව Tamanට ගැලපෙන විදිහට. ඔව් මම දැක්කා දැන් ප්‍රමාණයන් දෙකකින් තමයි මෙතන මේ මේ හුලම් පෙරවූ බෝල තියෙන්නේ. දැන් මේකේ නිවැරදි බෝලය මොකද්ද මම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ? ඒක කොහොමද තීරණය වෙන්නේ? මගේ උස අනුවද මගේ බර අනුවද? මෙහෙමයි දැන් මේක වෙළඳ ව්‍යාපාරයක් විදියට දෙනකොට මේකේ උසහනුව ඒ අය තීරණය කරනවා. හැබැයි මේක බෞද්ධ චිකිත්සකවරයෙකුට පුළුවන් නිසියාකාරව මේක මැනලා මේක තෝරගන්න. මේ බෝලේ වාඩි වුණාම කකුල් දෙක හොඳට බිම ගෑවෙන්න ඕනේ බිම වදින්න ඕනේ ඊට පස්සේ ධන හිස සහ උකුල අතර පරතරේ චුට්ටක් උකුල උසට තියෙන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ ඒක සමාන්තර වුණාට කමන්නේ පොඩ්ඩක් උස්සුණක් කමන්නේ හැබැයි දනිස ගොඩක් උඩට තිබුණොත් කොඳු වැලපෙළට ඒක හොඳ මදි. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි සරලව මේක තෝරගන්නේ. ඊට වඩා තව ක්‍රමවේද තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් මෙයා උදරයට සහ පිට කොන්දර කරන පුංචි අභ්‍යාස දෙකක් හානි නැතුව. දැන් බලන්න ඔබට පේනවා සඳලි එයාගේ උකුල පද්දනවා මේ බෝලේ උඩ ඉඳගෙන. එතකොට ලොකු දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔබට පේනවා ඇගේ මාංශ පේශීන් උදරයේ මාංශ පේශීන් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කොඳු ඇටපෙළේ මාංශ පේශීන් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා එතකොට මේවා ශක්තිමත් වෙනවා හැබැයි සිරුරේ වෙනත් සංදිවලට වෙනත් මුරුදු පටකවලට හානි සිද්ධ වෙන්නේ නැතුව ඊටාව සරලව කරන්න පුළුවන් එතකොට බලන්න මේ සිරුර හැඩ වෙන ආකාරයේ අභ්‍යාසය තමයි යෙදෙන්නේ ඒ වගේම තමයි දැන් අපි උදරයේ මාංශ පේශීන් වලට අභ්‍යාස කරොත් කොඳු ඇට පෙළේ ආශ්‍රිත මාංශ පේශීන් ඊට වඩා දුර්වල වෙලා මාංශ පේශීන් අතර අසමතුලිතතාවයක් ඇති වෙනවා. හැබැයි මේකෙදි එහෙම වෙන්නේ හතර පැත්තම දැන් එයා දෙපැත්තට පැද්දෙනවා. ඒ දෙපැත්තට කරනකොට ඔබට පේනවා කොඳු ඇට පෙළේ දෙපැත්තේ මාංශ පේශීන්. ඉඟ දෙපස මාංශ පේශීන් ක්‍රියාකාරී වෙනවා. එතකොට ඒ තියෙන මේද දහණය වෙලා ශක්තිමත් වෙලා හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් මේ දැන් අපි වාඩි වෙලා කරන අභ්‍යාසයක් කරේ අපිට පුළුවන් ඕනනම් මේකේ දිග ඇදිලා කරන අභ්‍යාසයක් සඳලි කරලා පෙන්නයි. ඒ වගේ දෙයක් කරනකොට කොහොමද මේක ඉතා ලස්සන දෙයක් අපිට බලන්න පුළුවන් ඉතාම රිද්මය අනුකූලව මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ශරීරයේ රිද්මයක් ඇතිවෙනවා. අනිත් එක තමයි බැලන්ස් එක. ඒ කියන්නේ සමබරතාව හොඳින් ආරක්ෂා වෙනවා. ඒ වගේම සමායෝජනය හොඳින් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ වගේ කෙනෙක් වැටෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව ගොඩක් අඩුයි. දැන් ඔබට පේනවා ඇගේ අත්වල මාංශ පේශි හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඒ වගේම කකුල්වල ඊට පස්සේ පසුපස ප්‍රදේශයේ මාංශ පේශීන් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒකට මේවා හොඳින් ශක්තිමත් වෙනවා. දැන් ඔය කාන්තාවන් ගොඩක් වෙලාවට කියන දෙයක් තමයි මේ අත්වල මාංශ පේශීන් එල්ලා වැටෙනවා. මේකට මොකද කරන්න කියලා. දැන් බලන්න මේ වගේ එකක්. දැන් ඒ වගේම තව එකක් පොදුවේ කාන්තාවන්ට තව තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ශරීරයේ ප්‍රමාණය හොඳට තියෙනවා. හැබැයි ටිකක් උදර ප්‍රදේශයේ මස් ප්‍රමාණය වැඩි <laughs> ඒටික අඩු කරගන්න කොහොම ඇත්තට මහිතන්නේ සඳල ඉස්සෙල්ල කරපු අභ්‍යාසයක් උදරේ මාංස පේශීන් වලට ඉතාම සරල අභ්‍යාසයක් දැන් මේ බලන්න සඳලි කරන අභ්‍යාසය මේ වගේ අභ්‍යාසයක් තමන්ට ගැළපෙන බෝලයක් භාවිතා කරලා මේ කරන එක උදරයේ සහ ඉංග ප්‍රදේශයේ ඒ වගේම කොන්දේ මාංශ පේශීන් ඒ වගේම මේ කකුල් සමහර අයගේ කකුල් ගොඩක් මහත මහතයි කියලා ගොඩක් කලාවට කියනවා. ඉතින් ඒ සියලු දෙයට විසඳුමක් තමයි මේ පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේක ක්‍රමානුකූලව පුරුදු වෙලා හොඳින් සරලව කරලා කිසිම හානියක් නැතුව ඔබේ සිරුර හැඩගස්ස ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ බලනකො ඊළඟට සඳලි පෙන්නයි හිටගෙන කරන අභ්‍යාසයක් මේ බෝලෙත් අරගෙන මම හිතන්නේ කුඩා බෝලය භාවිතා කරලා කරන්න පුළුවන් මේක. Tamanට මේකට සුදුසු කැමැති Tamanට කැමැති බෝලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පාවිච්චි කරලා මුළු සිරුරම සිරුරම හැඩ වෙනවා මේකෙදි. මුළු සිරුරේ සියලු මාංශ පේශීන් හොඳින් ශක්තිමත් වෙන ඒ වගේම අවශ්‍ය මාංශ පේශීන් හොඳින් ඇදෙන. එතකොට ඇදෙන සුළු බවත් හොඳින් වැඩි වෙනවා. එතකොට මේ ක්‍රියාවලිය නිසා හොඳට ඉන්ජරි අර ආබාධවලට ලැක්වීමේ ප්‍රවණතාවත් අඩු වෙනවා. හොඳයි. දැන් ඒ මුළු ශරීරයටම අවශ්‍ය ව්‍යායාම ලබා දෙන ඉරියව්වක් තමයි පෙන්වුවේ නේද? ඔව්. නැවතත් සඳලි අපි කළා පෙන්නමු ඒක. මෙතැදි අත් උකුල සියල්ල අත් උකුල බෙල්ල කොඳු වැට පෙළ එතකොට කලවේ මාංසපේශයෙන් ඒ වගේම කකුලේ පහළ කොටසේ මාංසපෙන් මේ සියලුම කොටස් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරනවා ඒ වගේම තමයි අපේ අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රියන්ටත් හොඳ අභ්‍යාසයක් මේකෙන් ලැබලා දෙනවා අනිත් එක තමයි අපේ රුධිර සංසරණය රිද්මයානුකූලව ක්‍රියාත්මක කරනවා එතකොට හෘදයට මේ හොඳ අභ්‍යාසයක් වෙනවා මේ එක ඉරියව්වක් කොයිතරම් වෙලාවක් අපි මේ කරන්න ඕනද උදේට හෝ හවසට අපි ව්‍යායාම් කරන අවස්ථාවේදී කොයිතරම් වෙලාවක් එක ඉරියව්වක නිරත වෙන්න ඕනද? ඇත්තටම මේ කරන වේලාව තීරණය වෙන්නේ එක එක්කෙනාට එක එක විදිහට තමයි. දැන් ඇත්තටම අපි එක අභ්‍යාසයක් කරනකොට ඒ අයට ගැළපෙන විදිහ. දැන් අපි අර මුලින්ම උදරයට පුංචි අභ්‍යාසයක් කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඕකනම් 40 50 ඉක්මවල 100 දක්වා යන්න පුළුවන් බෞද්ධ චිකිත්සකවරයෙකුගේ අනුදැනුම මත. නමුත් මේ වගේ අභ්‍යාසයක් අපිට මුලින්ම 8ක් වගේ ප්‍රමාණයක් 8ක් 10ක් වගේ ප්‍රමාණයකින් පටන් ගන්න පුළුවන් ඒ ඒ අයගේ දරා ගැනීමේ හැකියාව සහ මාංශ පේශීවල ශක්තිමත්භාවය අනුව. හැබැයි සම්පූර්ණ අභ්‍යාස මාලාව සම්පූර්ණ අභ්‍යාස මාලාව විනාඩි 20කට වැඩි වුණොත් තමයි මේද දහණය ආරම්භ වෙන්නේ. 20කට වැඩි 20කට වැඩි ඒ කියන්නේ දල වශයෙන් විනාඩි 20ක් විතර අපි අභ්‍යාස කරනකොට තමයි මේද දහනය ආරම්භ වෙන්නේ. ග්ලූකෝස් දහනය ඊට කලින් පටන් ගන්නවා. හැබැයි මේද දහනය පටන් ගන්නවා විනාඩි 20ක් විතර කරන්න ඕනේ. ඒකදී මුලින්ම පොඩි ප්‍රමාණයක් කරලා අපිට ටික ටික විනාඩි 20 ඊට පස්සේ ඒක 40 50 60 දක්වා වැඩි කරගන්න පුළුවන් කාලයක් එක්ක. සුජීව විරසිංහ මහත්මයා මට කියන්නකෝ බොහෝ වෙලාවට ව්‍යායාම කරාට පස්සේ දහඩිය දමන ප්‍රමාණය අනුව තමයි කෙනෙකුගේ මනස සෑහීමකටපත් වෙන්නේ සතුටටපත් වෙන්නේ. ආ මට හුඟක් දහඩිය දැම්මා කියලා. කියලා. ඒක ඒක සත්‍යතාවයක් තියෙනවද? මෙහෙමයි. අපි කරන අභ්‍යාස ප්‍රමාණය අනුව අපේ ශරීරය කියන්නේ අපි ශක්තිය නිපදවනකොට ඒකේ අතුරු ඵලයක් තමයි තාපය. එතකොට තාපය පිට කිරීමේ ක්‍රමවේදය තමයි දහඩිය දැමීම. එතකොට දහඩිය දැමීම සිදු විය යුතුයි කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ තාපය පිට කිරීම සඳහා පමණයි. එතකොට ඒ වගේම අපද්‍රව්‍ය ඉවත් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් අපි සිසිල තියෙන කාමරයක මේ අභ්‍යාස කරනවා නම් ඒක දාඩිය දාන ප්‍රමාණය අඩුයි. නමුත් ඒක ඊට වඩා ඵලදායි. මොකද අපේ සිරුරේ තාපය වැඩි වෙලා තාප ප්‍රහාරයට ලක්වීමේ ප්‍රවණතාව අඩු වෙනවා. අපි සිසිල තියෙන කාමරයක මේ දේ කරනවා නම්. ඒක තමයි ඔය අපි ව්‍යායාම මධ්‍යස්ථාන වායු සමනය කරලා තියෙන්නේ. හොඳයි <clears throat> මං හිතන්නේ බොහෝ දැනුමක් ලබා ගන්න අපිට පුළුවන් වුණා. ඒ වගේමයි මතකයේ තියාගන්න ඕනේ කාරණාව තමයි ප්‍රේක්ෂක වෙච්ච අපි මේ මේ බෝලය අපිට ගැලපෙන එකක් තෝරා ගැනීමේදී විශේෂයෙන්ම ෆිසියෝതെරපිස්ට් කෙනෙක්ගේ එහෙම නැත්නම් භෞතික චිකිත්සකවරයෙකුගේ උපදෙස් ලබා ගැනීම අනිවාර්යයි කියන එක. <laughs> හොඳයි. එහෙමනම් අපි බෙහෙවින් සූතිවන්ත වෙනවා වරලත් බෞද්ධ චිකිත්සක ආචාර්ය සුජීව වීරසිංහ මහතාට ඔබගේ සහභාගීත්වය පිළිබඳ ඒ වගේම සඳරිය ඔබටත් ස්තුතියි. අපි ආයුබෝවන් කමෙන් මැදිරියෙන් සම්පතන. ආයුබෝවන්.